Metal-Leute und ein herzliches Willkommen bei Big Reacts, Sport bei OM. Heute mit einer etwas anderen Episode und zwar reacten wir heute auf den Human Benchmark und ja, schauen wir mal, wie es so läuft. Wir legen heute vor, danach zieht das Valorant-Team nach. Ähm, wir werden sehen, wer die schnelleren Reactions hat. Okay, ich starte den, äh, das Spektakel. Reaction Time. Reaction Time, ja. muss eigentlich gar nicht mehr. <laughs> Du wirst ihn nicht knacken. Du wirst ihn nicht knacken. Ich mache 130 Average. Ja, okay, ich sag, dieser wird reichen, um dich zu zerstören. Eins acht sieben. Eins acht sieben. Okay. Du bist ganz nah angegangen, ne? Ah! Ja, okay, du hast Direkt mich schon. 147. So. Das gibt's da nicht. Ich muss gleich nochmal einmal. Nicht ablenken. 187. 187. Titian war der schnellere von uns beiden, aber ich denke, wir haben beide gut vorgelegt. Ähm, mal sehen, was das Red Dream Team macht. So, jetzt spielen wir den sogenannten Aim Trainer, das wir als CSGO-Spieler natürlich gut kennen. Ähm, wir werden erstmal eine Aufwärmrunde machen und dann geht's live. 355 im Aufwärmshit. verklickt am Ende. Ich habe einfach nicht getroffen. Da war das Warm-up wohl besser als äh, was so fürchtest. Ähm. <laughs> Ach du Scheiße, okay, okay. okay, ich probiere eine andere Methode. Okay. Drückst du durch? Normal. schwitzt so ein bisschen. Scheiße. Jetzt zählt's. Auf geht's. Ach ja, Titi Sache überlegen. Ah, ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt besser war. Doch, Oder? 255 im ersten. 355, ja. Ja, okay ja, wie auch hier, hoffentlich gut vorgelegt. Ich denke, dass die Valorant-Gamer nicht so gutes Aiming haben wie die CS-Spieler natürlich. Die haben ihre Zauberfähigkeiten, womit sie natürlich glänzen können. Die haben das Raw Aiming und mit den Worten gehen wir jetzt in den nächsten, in den nächsten Test. Jetzt gehen wir rein in die Number Memory und sehen, was da auf uns zukommt. Halt, ich weiß jetzt nicht genau, wie es funktioniert. Den muss ich jetzt erst die 2 und dann die 15? Nee, nee, nur die 15, glaube ich. Ja, aber. Ja. Hä? Das werden halt immer mehr. Ach so. Zahlen. Er äh, war's. Was? <laughs> Nein, ich Nein. Idiot. Ey, sorry. Ich muss... Ach, Mann. Was passiert. Im Durchschnitt kann der Mensch äh, sich bis zu sieben Zahlen merken. Wie viel waren das? Sechs? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben. sieben sind das. Ein bisschen dummer als der Durchschnitt. Ein bisschen dümmer, ja. <laughs> <laughs> Dümmer. okay, okay. Dann fange ich jetzt mal an. Ach Mann. Erstmal die sieben. Das kriege ich wohl hin. 98, 98. Was ist noch ein Test danach? 2, 5, 3. Ich glaube, meine Stufe. Es gibt deine Stufe. Das ist ja lächerlich. Kongur. Boah, fast eine Raute reingehauen. Tschüss. Fuck. Fuck. Es ist unmöglich. 636 16 0 97. Kann ich das jetzt. Nee, ja. LOL! Dass du das so lange merkst, ist krass. 774 5055 12. 774. Ach Mann. Was? Ach Mann, das ist ich ich will noch einmal schnell eine, andere, eine andere Methode testen. Andere Methode? Ja. Willst du die Zahlen singen? Nee, ich will mir die Zahl aber halt so aussprechen, weißt du? Also, ja, ist also, leichter, glaube ich. 7 Millionen quasi steht. 300.000. Ah, oh, ich hab's vergessen. Okay, hier werden wir wahrscheinlich verlieren an dem ja. Punkt. Aber ist okay. Wenigstens den Average geschafft dann noch. Wenigstens, ja, <laughs> wenigstens noch irgendwie den Average geschafft. So, der letzte Test wird der Schimpansentest. Was auch immer jetzt auf uns zukommen wird. Ich hoffe, wir sind besser als die Valorant Boys. Team hat ist doch übertrieben schwer. Okay, muss ich ein bisschen flicken. Zack, zack, zack, zack, zack. Du hast schon falsch geflickt jetzt. <laughs> Warte, ich, ich merke mir das jetzt. Nee, nicht so tryhard, glaube ich Ich glaube da. Das jetzt, ne? Ja. Ich glaube, die. Ja, ich glaube, das war die letzte Zahl. 50-50. Ah, ich musste, ich habe drei Strikes. Ja. Ach du Scheiße. Ach man. Okay, okay. Oben rechts? Ja, da. Nein, da war doch. Ich habe doch gesagt, die 8 war links. Nein. Das, das war unten. Ja, die 9. Ich habe einen Score von 9. Was auch immer. Viel Glück. Danke. Aber ich dachte, man Nein, Mitte, Mitte links, rechts, ja, oben, unten. Mann! Ach. Wie viel hat ein Schimpanzer? Das steht hier leider nicht. <laughs> Man muss herausfinden. Äh, Nein. <clears throat> chimps consistently outperformed humans and some chimps were able to remember nine digits over 90% of, of the time. Ja, wie viel hatte ich jetzt? Du hattest 11. Ich hatte 9. Ich bin auch schon Panzermodel. <laughs> ich bin weit, schon weiterentwickelt. Ein bisschen weiterentwickelt, ja. Ja, okay. Ja, wenigstens ein Sieg hier. Ich denke, wir haben nicht so schlecht vorgelegt. Äh, es geht auf jeden Fall besser, aber ich denke auch definitiv schlechter. Ähm, und jetzt werden wir sehen, wie im nächsten Video das Valorant-Team abschneiden wird. Danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu abonnieren, zu liken, die Glocke zu aktivieren äh, und wieder schauen und reingehauen. Multiple studies have shown that surgeons who game make 32% less errors. I'm not gaming for me. I'm gaming for you. Transcend humanity with Omen.